Artsoaren hogeita bitik apililaren seira, TPA uteskunde sindikalak egongo dira. Enpresa oso tipi bateko edo etxeko langilea bazira, orduan, bozkatzailea zira. Baina, nola bozkatu? Hogetarako, bi aukera dituzu. Lehen aukera, postaz. Hauteskundeak aintzin, lan ministeritzak kutun bat bidaltzen dizu. Bertan, txartel bat aurkituko duzu. Bozkatu nahi duzun sindikatuaren izena, belzten duzu. Berez doa, zuk, lab hautatuko duzula. Eta orain, txinpleki, txartela gutu nantzian ezartzen duzu, eta bozkene maitzak itxoete hituzu. Baina ez da bozkatzeko manera bakarra. Bigarren aukera, internet. Internetetik bozkatzeko, elekzion maratxo webgunera joan behar duzu zure ordenagailutik, Webgunera iristerakoan, vote botoina sapatzen duzu. Webgunean eskatuak zaizkizun identifikatzaile eta pasaitza, Gutunean aurkituko dituzu, bi elementu hauek sartuta, lab sindikatuaren zat bozkatzen halko duzu. Zure bozka bai eskatutako urratxak segi Beraz orain, aitzakirik ez duzu gehiago. Tpe hau eskundeetan, bozkatzeko elementu guztiak dituzu. Gure erabakiak, gure esku!